country, and he um, he uh, is just disgusted basically with all humans, and he just can't get away from humans. So he goes on this trek, this uh, walk of death, where he just he goes into the rural areas where there's you know woods all over the place and the small villages, and, and he only travels by night, and um, he, he just every time he smells human, like a fire Jean-Baptiste Grenouille disait la sentence, sera mené dans les 48 heures sur les portes de la ville, et là, la face tournée vers le ciel, il sera lié sur une croix de bois et recevra vif encore douze coups d'une barre de fer qui lui briseront les articulations des bras, des jambes, des hanches et des épaules, ensuite de quoi il restera exposé sur cette croix jusqu'à ce que mort s'en